Yo, stary Piję sobie wódkę, no i nie przyszedł mi przelew Robię dużo rzeczy, a ty dalej jesteś zjebem Nie wiem o co chodzi, no bo kurwa nie wiem o co No bo dalej mogę, no bo dalej mogę Mogę jebać tu policję, no i ten jebany pis Nie wiem o co chodzi tobie, no bo jesteś się wciąż gdzieś ciebie, no i stary baby Jestem twoim starym, ej, ej, ej Jestem taki twardy jak ten Iron Man I bardziej pijany niż maleńczuk, ej Nie wiem o co chodzi tobie, no piję se, ej Piję sobie wódkę, no i nie przyszedł mi przelew Robię dużo rzeczy, a ty dalej jesteś jebem Nie wiem o co chodzi, no bo kurwa No i ten jebany pis, nie wiem o co chodzi tobie No bo jesteś sześcią gdzieś